Da, da, da. Intrați și dumneavoastră, domnul doctor. Da, da, dar nu știu, au intrat. Hai să vedem cum ne așezăm aici. Unde vreți dumneavoastră? Uite, ca să vă văd pe toți stau pe scaunul primar. Da. Ah. Ia, ia, ia. Deci, ca să vă identific. Ăștia deci, suntem de aici și de acolo, de suntem cinci. Aha. Sunt două EG-uri, reprezentate da. la două EG-uri. Da. Deci, care e problema? Da, spuse cu cam că eu nu sunt nervos. A, domnul președinte, poate n-ați vorbit. Da. Noi de 10 ani de zile aici, sub asediu, nu ne permitem să nu fim puțin nervoși. Atunci ești afară, dacă sunt. Deci, chiar acum ești. De ce? Deci dacă nu puteți discuta civilizat... Deci o discuție da, dar v-am spus da. o remarcă frumoasă, așa. Deci mi da. frică să ies afară, că trebuie o băiată de da, uh, Domnule, uh, m-am săturat de nepoliticoși de mitocani. Știu. Înțelegeți? eu. Dacă pot discuta cu oamenii civilizați, da. bine. Dacă nu, nu. Da, da. da? Deci, m-am săturat. Văd în fiecare seară la televizor. Bun, nu mai am nevoie de altă. Deci- domnule Ședinte, uh, și a putea să urez un bursă de la Roșa Montană după 11 ani de zile, da? În care Comunitatea Roșa Montană a fost supusă la toate dezinformările, manipulările pe care s-au putut. Uh, am văzut declarația dumneavoastră anticipată. Deci, să zicem, fix la Roșa Montană a făcut-o până acum. Cum? Deci, am înțeles că azi v-ați informat despre proiectul la Roșa Montană. Da, nu, eu sunt a cincea oară. Bun, a cincea oară. Da? Uh, domnule Lenin, inclusiv în campanie. Da, să da. punem uh, lucrul la punct din punct de vedere legal. Primul dată de București. Da. Un proiect, ca să înceapă, da. mai ales privat, trebuie să, uh, în cazul, ca și în cazul proiectului Roșia Montană, uh, trebuie să respecte mai ales drepturile individuale ale cetățeanului. Nu știu dacă sunt de acord cu mine. Depinde, dacă nu... Nu, nu, conform legislației, conform nu. nu, modificăm legislația, aduceți-vă aminte că n-am putut construi niciun kilometru de autostradă până acum câțiva ani, mhm. uh, pentru că proprietarii nu voiau. Da? S-a dat lege pentru exproprierea terenurilor pentru lucrări de interes public, s-a terminat dulce. Da? Uh, deci statele nu se împiedică de uh, uh, voința, ambiția cuiva, ci privesc la interesul național. Este Bun. esențial pentru Deci, în cazul ăsta să înțeleg că veți merge. Rex Topere portat în cazul Roșia Montană. Nu, domnul, nu, președintele nu, nu poate expropria. V-a declarat că, deci a zis că statele, ca să nu se împiedice de un ciot, așa cum suntem noi, un ciot mic, da. Uh, și cei care din ambiție nu vor să facă obiectivele de interes național, deși interesul național în cazul prețului Roșia Montană nu Lurbăl. Nu? nu? O creare de locuri de muncă nu vă spune nu, nimic nu, interes? Că, nu, nu, nu, nu interes național. Nu, asta Bine. nu. Ok. Bine, asta e punctul meu de vedere. Hai, spuneți-vă punctul de vedere. Să știți că eu am 30 de minute pentru ambele părți. 15 da. pentru dumneavoastră, 15 pentru ceilalți. Cronometrăm. Cronometrăm. Da. Și Cum vă numiți? Eugen David. David. Da. Și în cazul ăsta, timp de 10 ani de zile și dumneavoastră și tot plata politică și uh, Consiliul și compania a spus uh, comunitatea aceea este toată de acord, proiectul nu se face expropriere. Nu, eu nu am spus asta. Nu, no. o să vă aduc aminte. Mai... Deci, domnul, am de multe. Da. Puteți munți, deci, dacă nu sunt eu de față, dar chiar să mă da, munțiți da, da, da, da în față, da, da, da, nu funcționează. Deci chiar vă știu stil. Da, domnul, deci da. Deci nu mă puteți minți în față. Nu. Eu nu am făcut asemenea afirmații. Eu am zis clasa politică. Da? Deci, am a înregistrat voi. Și s-a spus, comentarii de acord, nu se fac expropriere, nu internațional, 99% beneficiile se duc la uh, compania canadiană. Ca să ajungem acum când s-a văzut, este timp de 10 ani de zile, că nu se poate realiza Și asta am văzut-o cu perfidie rară, Da, se încearcă să se treacă o lege de expropriere forțată și schimbarea regimilor. Vă spun, cinstit, că noi o să reacționăm legal și pe toate că ele, că această lege sunt execută, pentru a nu veni la Rusia Montană și a, a cineva să calce cu bocanci în viața noastră privată. Este un proiect privat, ă, nu mă interesează interesul național, cum îl veți declara. Vreau să vă spun veți declara interes național cu o companie cu 90% și ceva. Și viața mea în Rusia Montană mi-am ales alternativa. Sunt în stare să mă duc până la capăt pentru viața mea în Roșia Montană și alternativa de dezvoltare. Eu nu vreau să fiu dependent iar cei, ca cei mulți toți care câștigă locuri de muncă, eu n-am cerut niciodată la statul român, dau în fiecare an 10 viței, firma mea merge bine, să-mi distrug o afacere pentru o companie privată care are 10 ani de exploatare și după aceea și privată. Ca soluții de dezvoltare, n-au nimeni să îmi dea o, să facă, să-mi facă cineva un studiu, în cazul Roșia Montană, să-mi spună că nu merge turism. Ca soluție de dezvoltare alternativă la acest proiect. Deși conform uh, a ceea ce spune compania, uh, soluția de dezvoltare alternativă, după în Harry Potter e exact ritm. De ce nu se poate acum? Vinim cu șantaj, locul de muncă, șantaj de astea ieftine, domnul și. Îți ieftine, vă spun, îți ieftine. Pentru cel care nu are servicii. să știți corect, nu, nu, dar așa se manipulează lumea. Nu. Așa se uh, manevrează lumea împotriva celorlalți. Nu, cred că e, dar e o realitate. E o, da, da. Uh, și nu se va rezolva problema locului de muncă la ușa montană cu această Eugenia, eu mai spus un pic. Da, imediat, care Eu mi-au șapte minute jumate. Ah, nu, nu, cred că, domnul președinte,